අද ඕගොල්ලන්ටත් මටත් මේක වෙනස්ම අත්දැකීමක් වෙයි. අපි මේ ඉන්නේ විරු නොබසින අධිරාජ්‍යයේ රාජකීයන් පවා භාවිතා කරන මැණික් හොයාගත්ත නගරේ. මේ සුමන සමන්දේවි හාමුදුරුවන්ගේ අඩවියයි. අද ට්‍රැවල් අයිඩියා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ මිනිකැට උපදින රුවන්පුරේ කතාවයි. හරි සුවිශේෂී. මොකද එක්දස් නම්සය දාහතරය සිට එක්දස් නම්සේ දහට කාලය තුළ පැවති ලෝක යුද්ධට සබරගම ප්‍රදේශයෙන් ගියපු රණවිරුවන් සීකිරීම සඳහා ඉදිකෙරුණු අස්මාරකය තමයි මේ ඔරලෝසු කණු. ඉති ඒ කාලෙදින රුපියල් එකලොස් දාහ ගිහින් තියෙන මේ ඔරලෝසු කණුව ඉදි කරන්න. මේ ඔරලෝසු කණුව විවෘත කර තියෙන්නේ එක්දස් නම්සේ විසි දෙකේ මාර්තු දාහත්වෙන්දා. ඒ කියන්නේ දෙදස් විසි දෙකේ මාර්තුදා හත්වෙන්දට මේ ඔරලෝසු කඩුවට අවුරුදු සීයක්. අද ට්‍රැවල් අයිඩිය ප්‍රෝගෑම් එකෙන් ඔගොලන්ට කියන්න යන්නේ රුවන්පුරේ පොළවෙන් මතුවන මැනික් පිළිබඳ කතන්දරයි. මේ ට්‍රැවල් අයිඩියයින් රත්නපුරය! අතීතයේ සපරපුරය යනුවෙන් තමයි මේ රත්නපුරේ හැඳින්විලා තියෙන්නේ. සපර කියලා කියන්නේ මැණික්වලට ග්‍රීක් භාෂාවෙන් ආපු කැඩිච්ච වචනයක්. මැණික් කියලා කියන්නේ ඊටාම වටිනා සුන්දර දෙයක්. ඒ මැණික්, ඒ වටිනා වස්තුව අපිට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ මහ පොළොවේ. හැබැයි ඒ සුන්දර වස්තුව ලබා ගන්න ක්‍රමය නම් චර සුන්දර නැහැ. ලොකු මහන්සියක් වැයවීමක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපේ මැනික් කතාන්දරේ මූලාරම්භයට තමයි අපි මේ ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පතලකට. මම මේ ඇඳුනුත් එහෙම මාරු කරන් ආවේ පතලකට බහිනවද කියලා බලන්න. අපි ගිහිල්ලාම් බලමු මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් මෙහෙම තමයි පැරණි සාම්ප්‍රදායට අනුව අපි මේ හම්බෙන ඉල්ලම ගරන ආකාරය. දැන් නම් මේ විදිහට කරනවා හරි අඩුයි. නමුත් ඉතින් මෙහෙමත් කරනවා. අයි <laughs> මටත් පොඩක් දෙන්නකෝ. මම සාමාන්‍ය මේ වගේ තැන්වලට ආවහම ෆොටෝස් ගහනවා. ෆොටෝස් ගහලා අම්මට යාළුවන්ට එහෙම යවනවා. මට ඩයලොග් සිග්නල් ඉතින් රටවටේම තියෙනවානේ. ඒක හින්දා කොහේ ගියත් මට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරතයි. අයියේ බලන්න ෆොටෝ මේ පැත්ත. අයියා එහෙනම් දැන් මම මේක අප්ලෝඩ් කරනවා. හරි. එහෙනම් අයියේ මම අර පැත්තට ගිහිල්ලා එන්න. හොඳේ. හම්බෙමු. ස්තුතියි. සම්ප්‍රදාය ක්‍රමයට නෙවෙයි නූතන ආකාරයට පතල් හාරණ ක්‍රමයක්. සාම්ප්‍රදාය ක්‍රමයක් අපිට තියෙනවා. ඇතින් අපි ඒකත් බලමු. හැබැයි මේ විදිහට වැඩ කටයුතු ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මහතුන් මහත්මයා ආයුබෝවන්. මේ තමයි අපේ මහතුන් මහත්මයා මේ පතලේ හිමිකරු. ඉතින් අපිට කියන්නකෝ පොඩ්ඩක් මේ මේ පතල ගැන විස්තර මේ විදිහට මේ මේ විදිහට කැපුවාම ගොඩක් ඉක්මනින් මැනික් ගන්න පුළුවන්. අලුත් තාක්ෂණ අනුකූලව බැකෝයකින් පතා කපනවා. මේක ඉක්මන්. මේක ඉක්මනින් පතල් වලින් මැණික් ගොඩගන්න තාම කෙටි. සම්ප්‍රදායික විදිහට කළොත් ගොඩක් පරක්කුයි. මාස ගණන් යනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ දෝන මුකුත් දාන්න නැතුව කෙලිම පතල හාරලා ඉල්ලම් ලබා ගන්න පුළුවන්. දෝන දාන්න මේකෙන් හාරගෙන ඉල්ලම් ඉල්ලම් ගන්න. ඔව් දැන් තියෙන මේ ඉල්ලම් ආසන්නේ දැන් තව පොට්ටකින් ඉල්ලම් ගන්න අපිට පුළුවන්. iPhone iPhone කොහමද මේ අයගේ නම මොකද්ද මගේ නම සනත් සනත් අනේ සනත් අය දැන් මට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ දැන් මෙතන මේ පැරණි සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයටනේ මේ පතල හාරන ක්‍රමයනේ අතන නම් අපි අලුත් විදිහට පතල හාරන විදිහ දැක්කා මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද මොනවද විස්තර කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ මේකයි ඉතින් දැන් මෙතන අපි ඉස්සලාම නම් ඉතින් මේ වගේ කොටුවක් මේ හතරියන් වලවල් බහිනවා අටරියන් වලවල් බහිනවා ඒ විදිහට බහැලා මේ මාලාවට එනකම් බහිනවා මාලාවට චුට්ටක් උඩින් තමයි ඉල්ලම තියෙන්නේ ඒ ගානට නවත්තලා ඉතින් මාලාවෙත් අපි තට්ටු දෙකක් දෙකක් තුනක් විතර ගහනවා. ඒ කියන්නේ වතුර ස්ටොක් එකක් කරගන්න. ආහ්. කළා ඒකේ මුළු හතරට ලී කැලි හතරක් දාලා හයි කළා. ඊට පස්සේ මේ බක්කියක් දාලා බක්කිය දාලා ඒක උඩින් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ හතර වටේට තියෙන පැත්තකට බලලා ඊළඟ කපන්නේ. එතකොට අයියා දැන් මේක කොච්චර පල්ලෙහාකට කපලාද තියෙන එකයි සහ මේ මේ කොච්චර මේ පැතිකඩ පැතිකඩවල වලට කීයකට ගිහින් තියෙනවද 17ක් ජඹුරයි. දෝන හතර වටේම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා ඉතින් දැන් වැඩ කරනවා. දැන් මේ වැඩ කරලා අපි 17ක් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ මැනේජර් මහත්තයා එතන පතපොලේ ඉන්නවා. ඉතින් බහින මැනේජර් මහත්තලා තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් තුන් දෙනා බැහැලා තමයි ඉතින් අපි තුන් දෙනා ඉඳන් තමයි ඊළඟ කඩන්නේ අරමනා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ මෙහෙට දෝනපොළු ගිහිල්ලා තියෙනවා අටරියන් තුනක් විතර. මෙහෙටත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අරහෙටත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හතර පැත්තම ගිහිල්ලා තියෙනවා. හතර පැත්තම ගිහිල්ලා ඉතින් ඔය වතුර වැඩි දවසට වැඩ කරන්නේත් නැහැ අපි. මේ ඉහිඳ අමාරුයිනේ පොඩ්ඩක් වතුර ඉහිඳ අමාරුයිනේ. මේ මට එහෙම බහින්න බැරුවේද මම මේ ලෑස්තිලාම යාවේ බහින්න. <laughs> බහින්න කියන්නේ අද නම් පොඩ්ඩක් අමාරුයි මේ පෙත ගතිය ලිස්සන ගතිය තියෙන ඔබට. පුරුදු ඇයට නම් බැස්ස හැකි. බහින්න දෙන්න අමාරු ගන්න. හරි එහෙනම් වෙන දවසක බහිමු අපි. ඔන්න ඔහොම තමයි ඉතින් මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. අපි වැඩේ පටන් ගමුද එහෙනම්. හරි. Project. තියෙන්න පුළුවන්. ඒක මමත් බලන්න. බලන්න. කොහොමද නිකන් වාසනාවෙම පෑදිලා මැනිකක් එහෙම හම්බුණා. කියන්න බෑ ඉතින් වෙන්නත් පුළුවන්. <laughs> මේක ඔක්කොම ඉතින් වාසනාවනේ. අතර දාන්න බයයි. මෙන්න මෙහෙම තමයි රුවන්පුරේ පොළවෙන් මැණික් හම්බ වෙන්නේ. අම්මෝ. මැණික්. හැබැයි ඉතින් මැණික් මෙතනින් හම්බ වුණාට තව වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් අපි යන් දැන් අන්න එතනට. තව දිනවද? එහෙනම් මේ ටික අරගෙන යන්න අපි පොළවල් දැකලා තියෙනවානේ. ඉරිදට පොළ, ගමේ පොළ කියලා අපි අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි මැණික් පොළ. මෙතන තමයි මැණික් වෙලදාම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉස්සර අතීතයේ ඉඳන්ම සම්ප්‍රදායක් විදිහට මෙතනදී උදෑසනට මේ වෙලදාම් කාර්ය හැමෝම එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම තමයි සුදු කමිසයක් සුදු සරමක් එහෙම අඳින්න ඒ කාලේ ඉඳන්ම පුරුද්දක් වෙලා තිබෙනවා. ඒකට හේතුව මණික් ගලක වැඩි පාට පැත්තක් තියෙනවා. ඒකට ඒ වැඩි පාට පැත්ත පේන්න ඒකට වාක්‍ය වාක්කුව කියලාත් කියනවා. ඒ වැඩි පාට පැත්ත පේන්නේ මේ සුදු කමිසය උඩ තිබ්බහම. අයිවන් අයිවන් මේ තමයි අපේ නිවිත කළ මැනික් සංගමේ සභාපතිතුමා. රංජිත් මහත්මයා උදේම වැඩ පටන් ගරන් වගේ ඉතින් මහත්මයා මේ කියන්නක පොඩ්ඩක් මෙතැන්ට මේ මැනික්ගල් මේ වෙළදාම සඳහා කොහෙන්ද එන්නේ කට්ටිය ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයම වගේ මෙතනට මැනික් ගේනවා විශේෂයෙන් මොනරාගල බිබිල පස්සර ඇලහැර වගේ ප්‍රදේශ මාතලේ වගේ ප්‍රදේශ තහවත්ත ඇහැලියකොට රත්නපුර වගේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 8ෙමයි සෙනඟ මෙතනට මෙතන එනවා මේක තමයි මම කියන්නේ ප්‍රධානම වෙළඳපොළ මෙතනින් තමයි සෑම දිශාකරම ගල් ගිනියන්නේ ගාල්ලට බේරුවල රත්නපුරයට කියලා කොළඹට එතනින් එහාට යන්නේ මෙතන තියෙන මැනෙක් ටික තමයි මේ ලෝකෙ හැමතැනටම යන්නේ. ඒක තමයි මෙතන විශේෂත්වය තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙතනට කොච්චර දෙනෙක් එකතු වෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් දිනකට 2000ක වගේ පිටිසක් දිනපතා වගේ මෙතන පැමිණෙනවා. සෑම ස්ථායකෙම. ඔව්. හරි එහෙනම් ඉතින් ඔහොම තමයි මෙතන මේ වෙලදාම වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අපි ගිහින් යනවා. ඉතින් මෙතන ඉඳන් මැණික් ගල් ගැන බලන්න ඉතින් විදිහක් නැහැ නේ. මොකද මේ තියෙන කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක. ඒක හින්දා මම ඕගොල්ලන්ව වෙනම ස්ථානයකට ගෙනියනවා මේ මැණික් ගල් ගැන වැඩිපුර විස්තර අපි දැනගන්න. එහෙනම් අපි එතනට යමු. ඔනිතින් දැන් මේ මැණික් ගැන තව වැඩිපුර විස්තර දැනගන්න මං ඇවිත් ඉන්නේ මේ මැණික් වෙළඳ ව්‍යාපාරයේ ගැනුම්කරුවෙක් වෙන ක්‍රිෂාන්ත ගමගේ මහත්මයාව හම් වෙන්න. අයිබෝන්. අයිබෝන්. ඉතින් අයි කියන්නකෝ මේ මැනික් කර්මාන්තය මෙම ව්‍යාපාරය කොහොමද සිද්ධ වෙන්න කියල පොඩ්ඩ මේ එක එක වර්ගේ මැනික් තියෙනවා මේ තමයි පුස්පරාග මැනිකක් මේක කැරට් පනස් සතය ගානක් තියෙනවා මේ මේක වටිනාකම ලස්සා තාමාරක් වගේ වෙනවා තාම කපල උපදාල නෑ මේක රෆ් ගල මේක වටනාකම වැඩියන කපල උපදැම්මට පසුව මේක ටෝච්චෙක් ගාල බලුව අපට මේක තියෙන දෝස තියෙනවා පේනවා ඒකම තම අපි කැරට් එන ගාන හදාගන්නේ තීන් කොච්චර ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් පතල්කරුවන් මේ විදිහට මැණික් අරන් ආවහම ගණුම්කරුවන්ට තමයි අලෙවි කරන්නේ. ඒ විදිහට තමයි ග්‍රාමීය මට්ටමේ මැණික් වෙළඳාම සිද්ධ වෙන්නේ. අයියේ ඔයාගේ අතේ මට පේනවා මැණික් ගල් කීපයක්ම තියෙනවා. කියන්නක විස්තර කරලා අපේ බලන් ඉන්න අයටත් මේ ඔය වෙනස් වෙනස් මැණික් ගල් වල විස්තර. ඔව් මේක තමයි ආරණූලක් මේ. ආරණූල කියන්නේ නූල් හයක් තියෙන ගලකට තමයි ආරණූල කියන්නේ. සාමාන්‍ය වටිනාකම එහෙම මේක වටිනාකම කපල උප දැම්මොත් සාමාන්‍යයෙන් ලස්ස තුනමාරක් හතරක් වගේ තමයි මේ ගලේ වටිනාකම. එතකොට අයියේ මොකද්ද මේ තියෙන මේ මැණික් ගලක් නේද මේක මොකද අමුතු පාට? වෛරෝඩියා. වෛරෝඩියා. වෛරෝඩියා. ඒ ඒ වෛරෝඩියම තමයි මේ කපලා උපදාලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ ඕකේ නූල වැඩ කරන්නේ. ඒමට එහම තම කැපුවට පස්සේ කපල ඔප දැම්ම ඕම තම එන්න කලින් පෙන්න්නපු මැනික්කල්ට වඩ තවත් වෙනස් මැනික් ගොඩක් අපේ ක්‍රෂන්තය ළඟ තියෙනවා ක්‍රෂන්තය මට දැම ඔක්කොම් මැනි ගැන කතා කරන්න වෙන්න නැතිවයි මේ එක නිසා විශේෂ මැනික් කීපයක් ගැන කියන්නක අපේ බලන් ඉන්න අයට සෙල්ල බලද තිබෙන ඇතුමේ පත්මරාග මැනික් කලත්තා මේ දුර්ලබ මැනික් පත්මරාගල් මේක දුර්ලබයි දුර්ලබ මැනික්කෝ තවමනාතිී මේ රතු. රතු. රතු. ඒ කියන්නේ එකම පාට වගේ වුණත් වුණත් මැණික වෙනස් වෙනවා නේ. ගලින් ගලට වෙනස් වෙනවා. එතකොටයි මොකද මේ ලාංගි පාට? ඒක සිල්කියා. ආ. ওই ගල් මේ අපි පුච්චන්න ඕනේ. පුච්චුවම ඕක මේ නිල් වෙනවා. මොකද මේ මැණික් පුච්චනවා කියන්නේ? අපි ගිහිල්ලම් බලමු. තව ටික වෙලාවකින් මම ඔයගොල්ලන්ව එක්කන් යන්න හදන්නේ මේ මැණික් පුච්චන ක්‍රමය බලන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අයියේ. අපි යන්න. ආයුබෝවන්. අපි යමු. අයිඩිය ප්‍රෝගෑම් එක හරහා අපි ඕගොල්ලන්ට මෙච්චර වෙලා මැනික් පෙන්නවා. හැබැයි ඉතින් මට හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේ දේවල් ගැන තව අධ්‍යාපන වටිනාකමක් දුන්නොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න කියලා. ඉතින් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මැනික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ හා අභ්‍යාස ආයතනයටයි. එහෙනම් අපි යමු ඇතුළට. මම දැන් මේ ඇවිත් ඉන්නේ ගෙවුඩ තාපකරණ ස්ථානයට. එහෙම නැත්නම් දන්න භාෂාවෙන් කියනවනම් මැණික් පුච්චන තැනට. ඉතින් මේ දේවල් ගැන අපිට වැඩි විස්තර කතා කරන්න මේ ස්ථානයේ පරීක්ෂණ නිලධාරීන් වන සඳුට ඉළංගසිංහ මහත්මයා සමගම නිශාන්ත ලියනගේ මහත්මයා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. අයිබෝන්. අයිබෝන් අයිබෝන්. මට පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නකෝ මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? ඇයි මෙහෙම ගෙවුඩ මේ දේවල් මේ පුච්චන්නේ කරන්නේ ඇයි කියලා විස්තර කරන්නකෝ මට. ඇත්තටම ගත්තොත් බ්ලූ සෆායර් එකට අවශ්‍ය කරන පාටත් විනිවිද බවක් මේ ගෙවුඩවල නෑ. එතකොට අපි කරන්නේ ඒ වගේ ඒ ගල් මේ මේ වගේ ෆර්නස් එකකට දාලා හීට් කරලා ඒකට අවශ්‍ය කරන විනිවිද බවයි පාටයි වැඩි කරගන්න එක තමයි මෙතනද මේ මේ මේ ආසෙදී අපි කරන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු මේ ගෙවුඩ කියන මැණික පුච්චන ආකාරය. එතකොට ඇයි මේ ගෙවුඩ වලට මෙහෙම يعني පාට මේ අලංකාරත්වයයි නැති වෙන්නේ මොකක්ද හේතුව ඒකට? පුච්චලයකේදී අපි කරන්නේ ඒ වගේ තියෙන පාට දෙන රසායනික දේවල් පාට තිය හම්බෙන් තියෙන තැන්වලට ඇරෙන්ජ් කරන එක තමයි හීට් ට්‍රීට්මන්ට් එක ඇතුළතදී අපි වෙන්නේ. ජීවිතෙත් ප්‍රශ්න බාධක මැද්දේ ඔපමට්ටම් වෙලා වාසනාවත් එක්ක මහන්සි වුණොත් අපිට පුළුවන් දිග ගමනක් යන්න. ලබන සතියේත් හරියටම 6:25ට මම එනවා. එහෙනම් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. travel idea Thank you.